ეხლა ამავე დღიდან ისეთი დაღლილი ვარ თავი არ ამას არაფრისა ძალიან მაგარი ადგილებია, რასაც ქვია. გადმოსახტომათ აქვს რა. სადღაც 15 მეტრი სიმაღლიდან თავით რო გადახდები, აუ რა მაგარია რა. მაგაზე მაგარი არ ვიცი რა. ადრენალინი აი ნახე რა საკაიფო ადგილებია. მინი პლაჟი, მინი პლაჟი. ნავსადგური აუ ძალიან აი მაგარი ადგილი არა აი რა ვიცი რა <laughs> იტალიელები როგორც ძალიან ბელისიმა კაი ჩემი დედას ფიცა ვარ ო reminder of a pop song people forgot And I can't keep a girl no home Cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and works my excuse But the truth is I can't open up And you don't wanna be ნაღდად მაგარი ადგილები არის რა. ვეი ვერ ვიცი ვერაფერს. ხელმე რა აქეთაც წამოვალ მე რა ისე საბანაო რა უეჭველი შეეცო ცივი წყალი მოდის და ვეწაფები მაგრად ისეთი მოწყურებული ვარო წყალი დავლია ფერი მომივიდა რა ვაიმე რა ფერ მწყურო დაიმენა სახეზე შევიცი ბიბანავე ხელმეხრეზე გავხსნა აი ვაფშე გათიშული ვარ მე ძინება. ოკეი. თავი არა მაქ არაფრის ისეთი გათიშული აღლილი ვარ. და კოლა რა. old-timers my name's a reminder of a pop song people forgot And I can't keep a girl, no Cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse But the truth is I can't open up If you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster And be all alone Boy, میرم چی؟ از اینجا اسپندینا مقابل کنم ჩემში ამაგრად მე ესე დამგვარად მეგობრებო მაგარ ხოძზე ვართ ხარ აი გაჩერდი ბიჭო ნახე რა მაგარი ადგილია ბიჭო ნახე რა ხერა ცხოველი გაეძრო. დუგატი 中。 აი ეს ადგილი რა. აი ეს ადგილი არის თითქოს საინტერესოდ გამოიყურება უფრო რა აი აქედან და დასახტომი პირდაპირ აქ გამოეხანები გადაეშვებს გრამაგარია ნახე გასასვლელი ამასასვლელი კიბი არის რა Thank you. all gone, but there's manicured. Wow, Ram Nagarat gila sawar. That's all. ლამაზი საყურებელია, პროსტა ხარისხი არა აქვს, კარგად არ ჩანს რა. არა რა დღეს იყო მართლა მაგარი დღე ამდენი ვიხტუნავე გაჩერდი ბიჭო ერთხელ მე აქაც აქაც ვნახავ რა როგორი ადგილი არის წყალიშკია შემოსული კლდეში და გადასახტომები მე მგონი კარგად იქნება ანუ ღრმა სიღრმე ექნება რა წყალს შემდეგ მეორება ანახვამდის.